Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go! go! Weźcie go i sami ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Nam nie wolno nikogo zabić. Nie ma Barabasza. Mam w więzieniu Barabasza. Znaczy